Badago Google modu berri bat bideoak erreproduzitzeko eta gure audientziari erakusteko modu konsistente batean, lehen baino beto. Orain, e, orkestura joan eta badago hor aukera berri bat, Chrome fitxa bat. Orain arte bakarrik erakutsi ziteken pantai osoa, leio bat, baina orain Chrome bat erakutsi daiteke eta hori da hoberena bideoak e, erakusteko klik egin horretan, eta aukeratuko dugu e, bideoa dugun pestaina. Hau, honela utziko dugu, kompartir audio, eta kompartir. Eta orduan eraman gogaitu pestaina horretara, hemen goian ikusiko dugu interrumpir, eta hemendik hemen guztiei aritzea aurkezten, gogorazten digu, eta emango dugu erreproduzitzeko botoiari. Pantai osoa jarri izango dugu, nahi duguna, eta bukatzen dugunean, joango gara interrumpit, gelditu ingo da pantalla partekatzea, katzea, nahi zetamen erreproduzioa jarraitu, eta itzuliko era niteko pestañara. Badau beste gauzatxo berri bat, honekin batera iritsi dana, eta badaukera ikusteko mozaiko gisa amasei e, parte hartzaile, inolako zagarriri gabe. Gogoratu hemen aukeretan, badaugola au, aukera diseinua aldatzeko. automatikoan, utzi, edo bestela algoko barra, fokua, edo lauzak.